Assalamualaikum, apa khabar semua? Aku harap semua sihat, duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Pada siapa yang baru, aku siang Amron, aku akan banyak beletak pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, video kali ini aku nak sharing tentang topik video kali ini adalah flashlight. Tetapi aku nak narrow down adalah dislike sesuai guna video ataupun mesh ok sebelum tu kepada siapa yang tak tahu macam mana nak buat iklan page like apa boleh tengok tu kat atas cara mudah buat iklan page like di facebook ok selepas tu bawah boleh follow video ni ok aku dah aku dah run dan sekarang masih in review page like aku tu first of all set aku copywriting image dan thumbnail aku ni masih dalam testing kita pun tak tahu sama aku tak boleh nak claim kata benda ni adalah terbaik nama pun kita sama-sama Syariza oh benda ini aku korbankan cik aku aku korban oh ni aku untuk kita sama-sama belajar sama ada exact exact aku tu ok ke tak copywriting aku ok ke tak dan image aku atau video aku tu ok tak so benda ni tak tahu lagi so sama-sama kita belajar so by the end of the video kita kena tunggu 24 jam daripada sekarang sama ada berjaya ke tak mana elok video ke image lagi elok okey first kita tengok dulu asset kita nanti aku akan share asset kita okay, eh, macam biasa daily budget aku tak RM5 aku malah fikir aku tak RM5 dan KPI kita adalah dengan kita buat video ni kita at least dapat 22 page like at least kalau tak dapat maksudnya dia tak berbaloi dan tu, tu je tu KPI kita estimate tu Facebook estimate kadang-kadang boleh dapat lebih kadang-kadang boleh dapat rendah ha, kena jaga tu tu KPI kita kedua setting kita kita letak Malaysia exclude Sabah Sarawak minta maaf ini hanya untuk testing sebab potential risk pun dah ramai sangat so aku cuba nak bagi dapat tengah-tengah age aku letak 24 hingga 44 sebab aku rasa ni paling optimum untuk rakyat Malaysia gender macam biasa aku tiap all lagi sebab masih testing Kali ni aku dah tak letak Azizan Osman dengan Sifu ABS sebab aku nak nama saja nak testing sebab mungkin ada orang kata kalau kita letak kompetitor, agak akan mahal so kita letak benda yang interest saja. Tak tahu, aku pun tak tahu macam mana so kita sama-sama testing result dia. So language macam biasa letak Malay dengan English all connection aku exclude people who like Yasir Amran macam biasa. Nama page like tak aku nak tarik lagi like yang dah like. <laughs> oh gila placement aku letak manual aku letak mobile sahaja dan fit ingat tu mobile dan fit saja. setelah kita belajar pada hari tu untuk bidding aku tak letak ada orang kata kena letak kupang untuk satu pelat aku tak mau aku biar dulu aku kan first try macam biasa iklan cubaan atas ni kita biar dulu biar dulu Facebook buat aja dah baru lepas tu pun kita boleh tahu optimize kemudian so untuk uh, copywriting aku nak kata copywriting aku ni power ke tak? Tak juga sebab aku ada buat list out. Sepatutnya kena ada 6 lah copywriting tapi aku dapat buat 5 ni pun tak habis. So ni copywriting pertama lah. Tak tahu macam mana nak buat iklan di Facebook live page ini sekarang dan saya akan bantu anda secara percuma. Aku tak tahu benda ni elok tak. Kita nak buat testing. Kalau tak elok kita akan guna nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. So untuk best practice adalah hampa tulis copywriting banyak-banyak dah hampa baca nampak rasa mana berbaloi ke tak tu based on hampa punya jati bukan jari emosi yang hampa baca hampa rasa okey kot nak lah. tengok gambar yang sama ni image ni video aku guna thumbnail yang sama cuma beza dia image atau video saja so tu saja daripada aku aku harap selepas 24 jam ni kita akan dapat result yang terbaik lah supaya sama-sama kita boleh kongsi dan berbaloi dengan kita pun RM10 tu dan siapa rasa video ni bermanfaat dan tak sabar nak tunggu part tu, boleh like, komen dan subscribe. Ya siap bro. Dan kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.